Ante a grave situación económica e social pola carestía da vida e a guerra en Ucrania, desde a CIGA queremos levar adiante toda unha serie de propostas e de accións mobilizadoras para dar unha resposta a esta situación que exixe que os gobernos tomen medidas dunha vez por todas e deixen de eh, estar a facer continuidade das políticas neoliberais e do continuismo das políticas que nos teñen levado a unha situación que xa era crítica antes da guerra e que precisamente como consecuencia de saltos prezos da electricidade, dos combustibles ou de bens básicos para o consumo. Neste contexto é absolutamente imperdoável que o goberno español, sin ningún tipo de eh, control democrático, este aumentando, este incrementando até o 2% do Produto Interior Bruto os gastos militares, en tanto en canto o desastre social do conxunto da poboación vai en aumento. É imperdoável que un goberno denominado de esquerdas siga sen tomar medidas de intervención da economía, de intervención eh, na política fiscal para eh, mitigar as graves consecuencias do que estamos a vivir. E neste contexto, eh, o chamado plan de resposta económica á guerra anunciado polo goberno español contento dunha serie de medidas que van nunha dirección precisamente de impedir eh, ningún control eh, ningún, ninguna intervención pública que impida esta carestía da vida, pero tamén por outro lado, e facendo eh, eses chamamentos a un pato de rendas e incentivando ese acordo que UGT, Comisións e a Patronal están asinando e que ten como consecuencia e ten como amenaza previsible unha eh, imposibilidade de que eh, o poder adquisitivo dos salarios este garantido ou que precisamente eh, vexamos eh, como a moderación salarial eh, se impón como alternativa. Neste contexto, resulta nos lamentável que o goberno galego este máis preocupado en acometer a sucesión do, no Partido Popular do Estado e siga practicando unha política de inacción e de abandono absolutamente das súas competencias para afrontar unha situación como actual. Desde a CIGA son eh, cinco propostas que facemos de urgente aprobación por parte dos gobernos, tanto galego como español, e que para nós tamén son, eh, en todo caso, dentro do que son as, do que eran as medidas que a CIGA viñamos defendendo eh, baixo eh, as propostas para unha saída eh, galega xusta desta crise. A nos parecenos en primeiro lugar que é urxente eh, propostas para reducir a factura eléctrica e aprobar a intervención pública no sector eléctrico O mercado eléctrico eh, no Estado español é o único da Unión Europea no que precisamente é a última tecnoloxía eh, en entrar no pool é a que marca o prezo que despois repercute en todos os consumidores. A nos nos que é necesario acometer medidas eh, profundas, amplas e integrais no sector eléctrico no sentido dunha intervención pública para eh, fixar unha tarifa eléctrica que poida garantir eh, unha vida digna, que poida garantir o desenrolo dunha actividade económica, social e industrial que cree postos de traballo e que permita o, des o desenrolo dun proxecto de vida. Neste sentido, entendemos que existen mecanismos legais e por iso nos exiximos, en primeiro lugar, o goberno ten que adotar a implantación dunha tarifa especial para fixar un prezo de referencia de electricidade no que a repercusión do precio final eh, nos consumidores, na maioría dos consumidores domésticos, profesionais eh, sexa e se mova no entorno entre os 10 euros 10 euros megavatio hora e 60 euros megavatio hora. Prezos con en abondo e que ademais entendemos que é unha medida que eh, deberá de ter unha duración de 24 meses e eh, revisável trimestralmente. En segundo lugar, a implantación dunha tarifa eléctrica galega. En terceiro, modificar o sistema tarifario e limpar todos aqueles eh, cargos que existen na factura eléctrica que non teñen a ver co sistema eh, nin co funcionamento do sistema eléctrico, como son eh, bueno, toda unha serie de cargos que deberan de ser os orzamentos do Estado que en debera de asumilos. Debe acometerse unha rebaixa xeral no precio da electricidade retirando do pool aquelas eh, a hora de fixar o precio da electricidade aquelas eh, enerxías como as centrales hidráulicas, as nucleares ou o gas que deberan de pasar a cobrar por eh, criterios por eh, aqueles custos recoñecidos pola Comisión Nacional do Mercado e da Competencias. Entendemos que é necesario un control, un límite do beneficio que están a ter as empresas eléctricas. As empresas xeradoras de electricidade deberá de topárselle nun máximo dun 15% o máximo beneficio que están a ter neste momento por exceso da retribución e, por lo tanto, superada esa porcentaxe do 15%, deberán de tributar deberán de pagar unha taxa pública precisamente para que se financie toda esta intervención no sistema eh, eléctrico que nos estamos a demandar. Entendemos urxente que xa vimos demandando unha empresa eh, pública galega de electricidade, tamén a reversión das instalacións hidroeléctricas que están a gañar a día de hoxe o 10.000% o 10 de beneficios precisamente por a existencia deste sistema e tamén nos parece que, eh, como viñamos demandando, a modificación transitoria dos impostos, a reducción ao 4% como se fora outro ben básico como o que é eh, para eh, de consumo ao 4% eh, do IBE, ao mesmo tempo da eliminación do imposto a xeración do 7% que as empresas eléctricas cargan eh, aos consumidores. Hai un segundo bloque de propostas que nos entendemos son necesarias de maneira inmediata para garantir uns salarios dignos e para eh, garantir o poder adquisitivo dos salarios. Nos entendemos que na negociación colectiva os incrementos salariais teñen que ser como mínimo do, do 4,50%, entendemos tamén obrigado e necesario que haxa incrementos lineais que eh, salario eh, mm, ao salario ao ano garantan 1.226 euros de incremento lineal anual para todos os salarios. En segundo lugar, é necesario que tamén eh, estexa eh, garantida a cláusula de revisión salarial, unha cláusula de revisión salarial a 31 de decembro de cada ano conforme ao IPC interanual e non ao IPC medio como se está a facer e que está a provocar unha eh, reducción importante eh, do poder adquisitivo. En terceiro lugar, aprobar medidas para que dunha vez por todas a través dos plans de igualdade e das auditorías retributivas se supere e se poña fin a fenda salarial e as desigualdades de xénero E por último, entendemos obrigado, necesario e inaplazable o incremento do salario mínimo interprofesional aos 1.167 euros ao mes, que corresponde ao 60% do salario medio, como así establece a Carta Social Europea. Un terceiro bloque de medidas que nos parece que son urgentes son eh, ante as amenazas da aplicación dos novos ERTES do mecanismo rede de flexibilidade e estabilidade do emprego, é necesario que haxa unha prohibición expresa de simultanear a aplicación nas empresas dos ERTES con outras medidas como son inaplicación de convenios colectivos, descolgue salarial, modificación sustancial das condicións de traballo ou aplicación dunha dura, dunha dura mobilidade xeográfica e funcional. E que as empresas que queran acollerse aos ERTES obrigatoriamente deben de complementar até o 100% o salario eh, que os traballadores e as traballadoras que irán a ERTE se vexan, eh, vexan reducida eh, respecto das prestacións por desemprego, pero ao mesmo tempo tamén que eh, este garantida a actualización das revisións salariais e que eh, se manteña a todo o personal nas plantillas, sexa temporal, sexa da empresa principal ou das empresas auxiliares. Un cuarto paquete de medidas parécenos urxente que é o relativo a garantir o acceso aos combustibles. E por último, Tamén nos parece que é necesario que o goberno, igual que están facendo todos os gobernos europeos, fexe, fixe un prezo máximo do combustível mm, da gasolina e de, do diésel para precisamente, e entendemos nós, eh, frear a, os altos e descontrolados precios do combustível e, por lo tanto, esa fixación deberá ter como referencia os prezos en gasolineira que diésel e gasolina tiñan antes do inicio da garra, antes do 24 de febreiro de 2022. E por último, parecenos que é necesario mm, actuacións públicas de promoción da mobilidade de persoas, polo tanto, o goberno galego, os concellos galegos, pero tamén o goberno español, deberán de eh, facer o posible porque precisamente se eh, aumentara eh, a capacidade de frecuencias, a capacidade de, de ampliación de horarios, pero tamén o acceso aos bonos sociais para fomentar eh, o transporte público ante unha situación grave como a que estamos a vivir. E neste contexto, como digo, de eh, propostas da CIGA para facer frente a esta situación económica e social e ante a carestía da vida e as consecuencias da guerra, nós tamén entendemos, como sempre, que é necesario a mobilización para facer frente a esta situación e exigir que os gobernos den unha resposta. Eh, nas próximas datas eh, están eh, anunciadas polo goberno español despois do Consello Europeo e en concreto para a semana que ven un Consello de Ministros con toda unha serie de medidas que nos preocupan que den continuidade a este tipo de políticas que son eh, tímidas ou que son inexistentes no camiño desa intervención pública da economía necesaria e urxente. E, polo tanto, nós eh, o próximo 29 de eh, marzo convocaremos mobilizacións en todas as comarcas de igual maneira que nos primeiros días de abril para dar unha resposta e exigir que os gobernos, tanto o goberno español como o goberno galego, den unha resposta ante esta grave situación que estamos a viver.